hello I am Pragati Agarwal from Simson tech private limited Bhopal जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में सिमसन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी उसी सॉफ्टवेयर के एक पैनल के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट इस पैनल की मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं आरएफआईडी कार्ड असाइन कर सकते हैं रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं फीस वगैरह की कैटेगरी बना सकते हैं बाकी आप सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ रिपोर्ट निकाल सकते हैं रिलीजन वाइज स्ट्रेंथ रिपोर्ट निकाल सकते हैं ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना हो तो मोर इन्फो पे जाएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं या मैनुअली भी डाल सकते हैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है यहाँ पर क्लास यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर student name father's name mother name gender यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डी ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है बाकी यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करना है जैसे कि स्टूडेंट फ़ोटो वगैरह चेक फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी करेंगे तो स्टूडेंट के पास एक मैसेज पहुँच जाएगा उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिस्ट में ये शो होने लगेगा ये देखिए कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका प्रिंट निकलेगा और अगर आप इसी रजिस्ट्रेशन का एडमिशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे और मेक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप मेक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है स्टूडेंट की जैसे class date of admission section ये सारी चीज़ें D O B D O B in words ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है देन आप सेव कर देंगे फिर यहाँ पे फैमिली डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पर एडमिशन डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पर स्टूडेंट फैसिलिटी फिल करनी है जैसे कि एस फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है बस फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी हॉस्टल फैसिलिटी लाइब्रेरी फैसिलिटी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे इम्पॉर्टेंट इन्फो में आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे R F R F I D caste certificate number income certificate number ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेंगे बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे सारी सिबलिंग डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं अगर कोई सिबलिंग उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है student photo father's photo mother's photo ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है अपलोड करनी है यहाँ पे कोई रिमार्क डालना चाहते हैं आप स्टूडेंट के एडमिशन के लिए तो आप वहाँ पे यहाँ पे भी शेप करके रख सकते हैं इस तरीके से एडमिशन हो जाएगा वो जब आप सबमिट कर देंगे सारा तो ये यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट में दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से अगर आप इन्हें एडिट करना चाहें तो आप एडिट पे जाके इन्हें एडिट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप इनका प्रिंट निकालना चाहें तो आप इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से ये प्रिंट निकलेगा यहाँ से आप R F I D card assign कर सकते हैं मोर इन्फो पे जाएंगे यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे गेट लिस्ट यहाँ पे आप R F I D card assign कर सकते हैं इसे assign R F I D पर क्लिक करेंगे यहाँ पर R F I D number मांग रहा है कार्ड के पीछे नंबर लिखा होता है वो यहाँ पर डालेंगे तो कार्ड उसको असाइन हो जाएगा यहाँ से आप रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट का जैसे यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से नंबर स्टार्ट किया यहाँ से मैंने क्लास सेलेक्ट की यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऑटोमेटिकली चाहिए या मैनुअल चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑटोमेटिकली करते हैं तो यहाँ से आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या स्टूडेंट एडमिशन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखिए ये ऑटोमेटिकली नंबर्स आ गए हैं इसमें अगर आप मैनुअली करेंगे तो यहाँ पे आप खुद ही नंबर डाल सकते हैं इस तरीके से यहाँ से आप सेट फी कैटेगरी में जाके फीस सिलेक्ट कर सकते हैं सेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे फीस ओल्ड है या न्यू है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे S M S contact update कर सकते हैं किसी भी क्लास को सिलेक्ट किया जैसे मैंने यहाँ पे जाके आप किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं उसे सही कर सकते हैं यहाँ से आप उनको एस एम एस फैसिलिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं यस और नो कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं बाकी आप यहाँ से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं जैसे हमें क्लास सेकंड का सेक्शन ए का ये डीओबी फादर्स कॉन्टैक्ट और ये ब्लड ग्रुप चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं आपको जो जो चेंज करना हो उसको आपको बस सिलेक्ट करना है देन गेट लिस्ट इस तरीके से आप जिसे भी चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर उसे एडिट कर दीजिए देन सेव कर दीजिए फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट अपडेट में जाएंगे तो वहाँ पे आप फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट फ़ोटो अपडेट अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे गेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप सबकी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर आप क्लास इन्फो अपडेट कर सकते हैं इसमें आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट लिस्ट करेंगे यहाँ पर आप किसी का भी सेक्शन चेंज कर सकते हैं जैसे ए बी सी जिस भी सेक्शन में आपको डालना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड देन सबमिट कर देंगे यहाँ से प्रमोशन एंड डिमोशन की एंट्री कर सकते हैं जैसे कोई स्टूडेंट हमने सर्च किया स्टीम डालना है यहाँ पे यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है किस भी क्लास में डिमोशन हुआ है प्रमोशन हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जैसे इलेवेंथ क्लास है तो उसका प्रमोशन ट्वेल्थ में हुआ है या डिमोशन टेंथ में हुआ है तो आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से प्रमोशन एंड डिमोशन की एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं देन सबमिट करेंगे ये आपको प्रमोशन एंड डिमोशन की लिस्ट में शो होने लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे प्रमोशन प्रमोशन डिमोशन ऐसे शो होने लगे वैसे कोई स्टूडेंट अगर आ, स्कूल छोड़ देता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जैसे इसने स्कूल छोड़ दिया है यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं रीज़न क्यों छोड़ा एंड सबमिट करेंगे आप सबमिट करेंगे जैसे जैसे मैंने कोई भी रीज़न डाल दिया यहाँ पे सबमिट कर दिया यहाँ पे देखिए ये लिस्ट दिखाई देने लगी है यहाँ पे और वापस वो बच्चा ज्वाइन करता है तो आप यहाँ पे रिज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन इन्फो अपडेट कर सकते हैं जैसे क्लास लैग कर लिया आपने यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर इसमें आपको सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन डेट चेंज करना चाहते हैं आप ओल्ड या न्यू स्टूडेंट हैं वो चेंज करना चाहते हैं एडमिशन डेट एडमिशन नंबर ये सारी चीज़ें आप जो भी चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और फिर गेट लिस्ट पर क्लिक करना है ये देखिए यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से फिज़िकल फिटनेस इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट की जैसे मैंने कोई स्टूडेंट सेलेक्ट किया है यहाँ पे तो ये देखिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसकी फिल कर सकते हैं यहाँ पर मेडिकल फिटनेस स्टूडेंट की उसे भी आप फिल कर सकते हैं जैसे ब्लड ग्रुप हो गया हेल्थ चेकअप एक मिनट जैसे मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है हेल्थ वगैरह की हाइट हो गई वेट हो गया ये सारी चीज़ें ब्लड ग्रुप ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है देन सबमिट कर देना है आप इस पैनल की हेल्प से कुछ रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं जैसे सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ रिपोर्ट ये सारी रिपोर्ट आप गवर्नमेंट को भी भेजते हैं तो आप देख लीजिए जैसे ये रिपोर्ट आ रही है सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ रिपोर्ट तो ये सारी रिपोर्ट आ गई किस सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं ऐसे प्री में सेक्शन वाइज आ गए टोटल इतने स्टूडेंट हैं सेक्शन ए में बी में सी में इस तरीके से अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट इन एक्सेल भी कर सकते हैं प्रिंट इन पीडीएफ भी कर सकते हैं जैसे मैं प्रिंट इन पीडीएफ एक्सेल किया तो कुछ इस तरीके से ये रिपोर्ट बन के आई है रिलीजन वाइज स्ट्रेंथ रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह ये सारी चीज़ें कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं टोटल किस क्लास में कितने हिंदू मुस्लिम सिख हैं ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं उसका प्रिंट इन एक्सेल भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा पूरा एक्सेल में पूरा फॉर्मेट बनके तैयार होके निकलता है इसमें तो आप ये भी देख सकते हैं आपको कोई भी रिपोर्ट मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है इसमें कैटेगरी वाइज स्ट्रेंथ रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप जैसे general O B C S T S C ऐसी रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं और उसका प्रिंट भी आपको यहीं से देना है प्रिंट इन एक्सेल और print in P D F आप यहाँ से दे सकते हैं बाकी आप स्टूडेंट कास्ट वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं ये सारे कास्ट नेम है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस कास्ट के आप ऐसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल के भेज सकते हैं स्टूडेंट ब्लेज वाइज रिपोर्ट यहाँ से स्टूडेंट ब्लेज के कितने हैं वो भी आप निकाल सकते हैं किस विलेज के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ से आप वो रिपोर्ट आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं यहाँ पर विलेज नेम दिए हुए हैं यहाँ से आप प्रिंट इन एक्सेल निकाल सकते हैं प्रिंट इन पीडीएफ निकाल सकते हैं यहाँ पर आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे कि किसी भी कितने बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ है आप उसकी पूरी रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं प्रिंट इन एक्सेल और प्रिंट इन पीडीएफ में तो ये था हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट पैनल अगर आप Simson school management software purchase करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे official number nine zero seven four eight double two five four two पर कॉल कर सकते हैं होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू